हमारे देश में हज़ारों साल से योगा चलता है योगा के आखिर में यूं करके हंसते हैं सब कुछ लोग उसको हाथ से आसन बोलते हैं कुछ लोग उसी को हास्य योग बोलते हैं लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं ना ये ज़रा डिफरेंट है इसकी शुरुआत 13 मार्च उन्नीस को हुई ये कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ ये मालूम चला कि laughter is the best medicine पर आप लगातार हंसे कैसे क्योंकि हंसने का लाभ लेने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार हंसना है गहराई से हंसना है और हर मौसम में हंसना है तो जो डॉक्टर मदन कटारिया और माधुरी कटारिया ने सिस्टम डेवलप किया ना इसको कहते हैं break through laughter delivery system ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप 15 से 20 मिनट तक लगातार हंस रहे हैं बिना किसी कारण के laughter for no reason without any jokes comedy और ह्यूमर तो ये सिस्टम हमने डेवलप किया है इसमें हम लोग एक्सरसाइजेस के माध्यम से हंसते हैं और इसमें क्या फ़ायदा है देखिए आप लोग लाफ्टर शोज़ देखते होंगे टेलीविज़न में भी देखते हैं और आजकल स्टैंड अप कॉमेडी होती है हॉल्स में भी जाके देखते हैं उसमें क्या आप मूक दर्शक हैं सामने वाला जो कुछ बोल रहा है तो जहाँ पर आपको हंसी आ रही है वहाँ हंस रहे हैं जहाँ नहीं आ रही नहीं यहाँ पर आप इंटरैक्टिव मोड में हैं सबके साथ शामिल होकर आप हंस रहे हैं और एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं और हंस अपने आप रहें अंदर से आप हंसी को जनरेट करते हैं हंसी हमारे अंदर है किसी चुटकुले या जोक्स या कॉमेडी में नहीं है हम अपने अंदर से हंसी को जनरेट कर सकते हैं और इसको हेल्थ हैप्पीनेस और मेंटल पीस वर्ल्ड पीस का एक माध्यम बना सकते हैं तो इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण इसके बहुत सारे लाभ हैं सबसे अच्छा तो ये है कि हमारे शरीर को बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है और अगर आपके पूरे सेल्स को और पूरे ब्लड सिस्टम को खूब सारी ऑक्सीजन मिलेगी सारी मसल्स को तो आप बहुत स्वस्थ रहेंगे इम्यूनिटी बढ़ेगी इम्यूनिटी शब्द आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी रोग आपके पास आसानी से नहीं आएगा जो व्यक्ति आधा एक घंटा एक्सरसाइज करता है योगा करता है तो उसका प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको आसानी से फ्लू सर्दी इस तरह की इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होती हैं उसके अलावा आपके बॉडी में फील गुड हार्मोन्स बनता है जैसे अभी आपको नॉर्मल से अच्छा लग रहा होगा फीलिंग जो हो रही है अच्छी हो रही है और दिन भर आपको अच्छा लगेगा इसके अलावा ज़्यादातर जो बीमारियां हैं स्ट्रेस रिलेटेड हैं ऑफिस में भी स्ट्रेस है घर में और ज़्यादा स्ट्रेस है <laughs> तो ये जो स्ट्रेस है फिज़िकल मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस ये पूरा दूर हो जाता है अगर आप लाफ्टर सेशन में सही ढंग से शामिल होते हैं अगर यहाँ रह के भी वहाँ की सोचते रहेंगे तो नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा लाभ है मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों को लाफ्टर योगा करते हैं तो कैसा महसूस होता है इससे जुड़े हैं तो आप लोगों को क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं या क्या है कि लाफ्टर एक्सरसाइज और हंसना ये बहुत अच्छी बात है हम पहली बात है खुद के लिए हंस रहे हैं जैसे एयर होस्टेस भी बोलती है ना पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे का है ना तो पहले अपने लिए हंस रहे हैं लेकिन अगर आप लाफ्टर क्लब में लगातार आते रहते हैं तो एक होती है inner spirit of laughter inner spirit of laughter यानी आपके मन में ऐसे भाव आते हैं कि आपको दूसरों से मिलने का मन करता है आपको अच्छा लगता है लोगों के बीच में दूसरों के प्रति प्रेम की भावना सद्भावना और करुणा की भावना अगर किसी कमज़ोर को देखते हैं तो आपको लग, उसके प्रति दया आती है सहानुभूति होती करुणा होती ये सब भाव आपके मन में आते हैं लोगों से मिलना जुलना है मिलजुल के अच्छा लगता है ये सब भावनाएं जागृत होती है इनर स्पिरिट ऑफ लाफ्टर यानी हम तो खुश हैं दूसरों को भी खुश रखना है हम दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं पूरे संसार को खुश देखना चाहते हैं लाफ्टर योगा का जो मोटो है या जो सोच है वो है health happiness and world peace वो किस तरह से आती है डॉक्टर मदन कटारिया ने कहा था when you laugh you change when you laugh you change जब आप हंसते हैं तो आप बदल जाते हैं and when you change the whole world changes और जब आप हंसते हैं आप बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है यानी कि पहले पूरी दुनिया को बदलूंगा फिर खुद बदलूंगा <laughs> आप खुद बदल जाइए पूरी दुनिया अच्छी अगर आपके मन में प्रेम है करुणा है सद्भाव है दूसरों के लिए मुदिता का भाव है तो सब लोग आपको अच्छे लगेंगे ठीक है वेरी गुड वेरी गुड ये वेरी गुड वेरी गुड ये